Он, наверное, тут шурить сам хотел. Πού χρωστάν. Steffi, wir jetzt Löbauer Wasser. Löbauer Wasser, Fahrt Richtung Ost. 240. Kilometer. Kilometer 66, Unfall, Unfall, Unfall. Unfall.